zaako nnyo nyini ddala erinnya lyange nze sonko muhammad nate olunaku olwaleero tutambuliddeko eno ewa pulezidenti yali pulezidenti w'abakadaama n'afuuka kati pulezidenti w'abankubakyeyo bonna anti bakadaama baali batandise okutagala agamawanga eh, omanyi obukulembeze tetububeerako bubeezi bwe tutyo tusaba n'omukisa mm-hmm. nti wabeewo progress mu benkulembera wabeewo okugenda mu maaso wabeewo enkulaakulana mm-hmm. ojja kulaba ng'ate ntandise okuyingira ne mu bizimbe nanti kati bakadaama be basinga okuzimba ebizimbe wano ebidduka ku supiidi bya bakadaama ah, ah, nedda tenze sikola bizinensi ate olwomu ebyo nyingira nemu eyo bizinensi ndaba ababaguza amapoloti ddala kituufu eh. kyebaliko kyekyo Gwesigala oli mukulembeze eri wamu. Ee hmm. ne ntuka nenda ba development abantu bange ze bagenze mu ddala. Hmm. Ba flowing abulungi tebali mu bufere, hmm. tebali mu kubabba mu mbere. Bagenda ne babona abona sente zibayamba ebyaddala. Zibayamba ebyaddala kituufu. Nawoze kenda bakabulamu. Simanyi obaani ali kakola babali kakola bati abasinga obungi bagenda. Natuka yinga tayina watufu watereka sente naziweleza boyfriend naziya na danga tayina. Kaweza teweta gayo enaba company kinga babaterekera sente nenga byaddala. So kiri mu mateeka kye tuli mukola. Uh, ennaku zino era empapula tuzitambuza mpolampola ojjukira ekyali e iraka bannayuganda basooka okuba ekyeye iraka nga sente zijja direct ku akawunti yaabwe e mm, uganda abamerika ah, babasasuliranga direct ku akawunti sente tozirabako ah, kyetwagala naye ate nga n'akawunti zino ziri protected mm. kubanga olwaleero olaba bannansi bali ku ground naye ate sente olyagamba naziteekako baazibyeko banka ziweddemu n'ebirala mm. so twagalawo etteeka era bino byonna nga bwe bigwa nti omulimu guno mupya eri uganda mm. tukyastadinga n'okugala gaps ezo tuyamba ku bamakampani ne tuyamba ku gavumenti ne tuyamba ku embase ne tuyamba ku basaponsa okulaba nga tumalawo ebizibu bino mm. ne kati n'ekyo kirina okujja mu nkola buli lunaku owulirayo sente za kadaama ezaliriddwa buli lunaku owulirayo sente za kadaama ezabbiddwa mm. kati twagala tuteekewo gaapu nga sente tazirabako sente zigenda ku akawunti wabeerewo omutemu ogugenda mu famire oba teni pasenti ku musaala gwe mm. zino sente adde wano e uganda azikozese byayagala nga yetegerera mm. dani okubeera ku bugumu lya social media gundi yaŋambye tugule poloti emasaaba simai tuzigule katikamu naye ngaate gweoli webusunju mm. otuukedde wano nga nenvironment gye bagulidde tosobola gifiitingamu amukolera eduukaeritunda emigaati eh, mm. ne bizinensi gyotaliimu gwani gwolaba yali akoze edduuka nelikola amakulu nga si yalibeeramu kati so ebyo byetwagala problemu ekiri ku bakadaama hmm. sente zibamenya akusinga emirimu eh, wali owuliddeko ayita omunauganda mune nti gundi jangu onkolereko ku mirimu ne mu ngabana ya sente babayita anti abamu balina amaala atuuka eri nga talabanga ku mitwalo kinaanaaaemitwalo8ana pulobulemu gye tulina muganda wange sente bakadaama ze babasasula zibamenya okusinga emirimu mm-hmm. wali owulidde kadaama eyeekubira emiranga naagaa ndi bannange anti gundi oba gwakola bino jangu onyambe ku mirimu gimmenya wano wendi naye ku sente bazigabana ayita abazigabana hmm. kati embeera eyo bakoze ebintu bingi abamu sente ne zituuka n'okubalemesa okukola emirimu ani owakadde amabuno hmm. abaana abamu nga bagenda baggwamu essuubi hmm. n'amafamire gaabwe omwana agenda bafuna obuzibu naye okuyambibwa nekuba kutono wanu kansooke nkunyonyole kino muganda wange ekisooka mu uganda olwali tetukyayina famiries okitegedde tetukyayina famiries bano abantu bajja tutandise kufuna ssuubi yeah. baagala ali bulungi okitegedde mm. kati ekisooka omukwano gwa famirizi gwaggwawo abantu abo nze mbalaba nga tannagenda nabweru n'omugamba ne munange lwaki tolese abantu ba famireyo ne balaba kampani ekutwala ebweru afuna wa booda yamuleesejjo ku kampani mm. nga kituufu mu famire talina gwe yeesigamu n'ogu kati before nga tetunnatunuulira nakubali bweru nti famire zibbye sente zaabwe obutabanguko butandikira wano wennyini ng'akyali nawone nga famire tebakukwatagana mm. njagala ogende ku makampani agatwala abantu ebweru ofune fayiro z'aba next of kin obuuze ono gwe next of kin gwe waleeta ddala wa famireyo nga bamu balese ba mikwanogwolowooza essuubi mu bakadaama lyabagwamu kubanga nti famire zaalya sente zaabwe kituufu famire teziriiwo mm. famire zaasuula obuvunaanyizibwa bwazo obwobumu abantu abamu bakola ne progress ne bagenda n'ebweru naye nga tayagala wa famire n'omu ategeere amanye ekiri mu famire ye anti kyenkubuulira kati bwafuna obuzibu lwe bavaayo mm. bangi famiriz ziri wano nze nkubuulira ndabye ebizibu by'abantu omuntu nga munene olwo famire emutaddeko puresure ndikozesa ku ofiisi y'omwana aveeyo ebweru naye mm. neŋŋamba naye gwe eddala ali mu ofiisi eyo wali tosobola kuwa mwana ono mulimu singa famire zaali zikwatagana n'ebizibu abantu bye bafuna ebweru byandibadde bikendeera wow. abantu abali ebweru lwaki olowooza bagamba nnyo amakampani gatufolowing tebalina famiries eh, okitegedde mm. kati so twetaagawo enkola eyefolowinga bannaffe oba okuzza omwoyo gw'obumu mumafamiri ye kyekifuuso ekika kye olwaleero abo abawala eyamuleeta mu kampala hmm. yekika kye hmm. kati oyo talina mu bigundi yonna erya ssente ze kubanga tamwinaako kakwate konna abamu batuuse ne kugenda ebweru n'aleka abaana ku mizigo hmm. bino tubyogera ye reality oyinza okuba oli wa mukisa gwosapootingibwa famire yo naye mmanyi bangi abali ebweru nga n'abaana be yatuuka okubaleka ku mizigo yatuuka okubalekera banneyiba simple because si famire gyatayina naye nga tebakwatagana wadde n'owa famire n'ogu hmm. n'omu so obumu okuyambagana kwa famire n'obumu bwaggwawo wakati w'abantu bano hmm. ah, tomulabagudde mu mikono emikyamu hmm. ddala gwe kadaama yandikutta atya sente ze aziwe gundi nkolera akaduuka ng'alina famire ye kadaama yandikwasa atya omuntu gwalaba ku intaneti ngulira ettaka ng'alina famire ye noyinayita mulumirirwa bwatu okozirya azirya bulita mulinaako kakwata mulabye bukulu mm. okitegedde bana abantu atuuka okugenda ebweru nsobola okuyimirira wano ne mbagamba bannaye bakadaama ani ayinayo abaana abampe mbakuze mm. bonna abali ebweru babanjiira wayi <laughs> essuubi n'okwagala mu famire yaabwe lyayitaawo lyabagwako dda mm. famirizi z'abakadaama zirina entalo z'otamanyi obutabanguko mu famire buli mu bantu abali ebweru mu famirizi zaabwe wano butabuse bungi tulina okuzza omwoyo ogwo tulina okuzza obumu hmm. mu famirizi zino kadaamu olaba famire ye ng'afudde naye hmm. nga wano yali agenda ebweru tolabayo muntu wadde n'ogwo noga maama namwaba ebitiibwa mwenna mwakkiriza omwana onoage yabikola tetumanyi hmm. naye nga tannagenda bweru waliriddawo okumusapootinga abamu n'ebizibu byabwe kapito wa miliyoni ezi naye nga famire yasitula abantu ab'enjawulo katonda yabawa omukisa hmm. basobola okukwata sente ne bazisaasaanya ewalala yonna naye nga tayambye wa kikaki hmm. okitegedde kifuna lwakuba nti neerabidde erinnya tulina hmm. emboozi gye twakoze eyo wansi ah, ah waluwe emboozi endala bifanga tunagenda kuya namagembe ah. tulina omukyala gwe twaguyikiriza mm. nga yolonda omwana kasasiro mm. n'atwala omwana oyo n'amukuza mm. tuna n'amuyamba abatuka myaka egy'ekivubuka n'afuluma n'agenda ebweru weggwanga akole mm. naye omwana up to now mm. tamanyi maama we mutuufu mm. naye omukyala twamuguddeko ngaali mumbeera mbi nnyo soleekolyoka etambulira mm. ddala yeah. kuba ennyali yeerabidde ali mumbeera mbi nnyo mm. ne mugamba lwaki togamba ku mwana gwe wakuza mm. n'abakukyakuyamba mm. n'agamba nalwana nnyo neŋŋamba omwana omwana oyampa sente ze nemugula ettaka erweru mm. era buyadda nemugamba mwana wange nayawukana ntaatawo naye nebwofiirwanga mm. oziikangawo nsitaga kulamanya byaki kumba akweka mwana aleme kumanya nti yamulonda bulonzi kasasiro mm. namukuza kati wamaze okwaplodinga story eh, bakadama basekadama baavuddeyo bageza kulaba nga balunoonya omuvubuka ajja ayambe ku mukyalo ono naye omukyala alina wuwala atya mm. omuvubuka oyo kumanya nti si yeyamukuza lwakuba mm. erinnya ndirabidde kinkoze bubi nnyo mm. festory ntugiteekayo nga bwe yabadde eri naye ensonga eno goyinza kugiraba otya ah, waliwo abantu ab'emitima emirungi mu nsi eno baana bangi abakuziddwa nga tebamanyi na famirizi zaabajjukidde bulandino owa paulo kafeero bangi abantu ab'emitima emirungi gye bali munnange bantu bangi abakulidde mu families nga simwe balina okukulira naye ngaoli yakikola bukozi nti alina okukikola n'akizibira kubanga otuuka mu myaka ddala n'ogamba omuntu ene essuubi lyonna alindimu naawe n'olaba ng'afuuse kitundu mu ggwe bw'omugamba nti sinza akuzaala n'agenda ddala ng'ate yandikugasiza so abantu ab'emitima emirungi gye bali naye ekibuuzo kiri wano ono omuntu anajjukira omukyalo ono era bonna webagambaawe wali eh, problemu mm. omwami ono anajjukira omukyalo ono era anaabitegeera bino mm, mm. njogera nnyo era ebiseera ebisinga njagala nnyo okujjukiza abantu nti zaala ku mwana olabe kyabantu kye baayitamu okufuula kyoli nina kyendowooza mu bwongo bwange nti omuntu yenna bw'aba azadde ku mwana ategeera nti naye yaliko omwana abamu tuli mu bulamu obwaleero tulowooza nti ffe twazaalibwa tuli bwe tuti oba twazuukuka buzuukuzi nga tuli myaka gye tulimu hmm. waliwo abaatutangira okukwata mumuliro waliwo abaatutangira okulya ebikyafu waliwo abaatutangira okulya kazambi waliwo abaatutangira oku nga toyogera tomanyi kiddako tomanyi kyoli mwanyi nazo olina n'embeera gye walimu nga tomanyi nti oba oli mulwadde naye ate ne bakuwa eddagala n'owona kati abantu abo hmm. nkikkiriza nnyo nti omuntu bw'aba azadde ku mwana afunayo akadde n'alowooza ku bantu abaamuyisa mu mbeera eyo hmm. kuba ntunuulira omwana wange neŋŋamba naye kati nze bwe nali mu siteegi eno olwo nange nentegeera nti naliko mu siteegi efaanagana bweti obwongo tebusobola kukuzzayo paka ku lunaku lumu hmm. olw'obulamu bwo lwe wasooka okubeera mu nsi naye mwozaala omwana olifulikitinga ekifaananyi kyekimu eh, nange naliko bwe nti kati kampe nnyo omukadde wange ekitiibwa naliko bwe nti kampe nnyo abankuza ekitiibwa abamu munnange bagenze ku kyeyo n'anyiigira ne maama wo ate yafuna akalimu mm-hmm. ee eh, maama wankola bubiwanvu manga maama wo okkulera <laughs> obulezi mu lubuto waliwo abakaba abatabalina gamba singa yalibaddewo banavuma mukwano vanekwekyo abatabalina kitono mm. waliwo abataazaalibwa ekituufu eh, bayidaweya enseko obuseko zosese ku nsi olunaku lumu hmm. essanyu lyofunye ku nsi olunaku lumu hmm. maama wo oyo hmm. kyekitiibwa kyoba omuwa okitegedde kati nkugambye nze embeera ewange nentunuulira omwana nempa nnyo ekitiibwa abampisa mu siteegi gye ndabamu omwana wange thats why nkubiriza abavubuka muzaale ku baana mutegeere butya abantu abaabakuza amaanyi ge baateekamu n'ebizibu bye mwabaleeteranga hmm. omwana omujja ku tivi addayo n'agikuba n'ejjinja omuze eno okitegedde so abantu abo baasakulifayizinga kinji okukuwa security oyite emyaka nga tonnategeera naye ng'ate gweolowooza otegeera hmm. obeera n'omwana omugjako kintu kigenda kumusala naye ate akikaabira hmm. Mm. okitegedde kati embeera eyoakitegedde so bwe nzijjukiramu nendaba omwana wange nzijjukiramu neŋamba oba maama wange yankola ki oba taata wange yankola ki bagwana ekitiibwa kumpisa mu kino kyokka abantu wano bategedde bukulu nti maama wo akunyiiziza bukulu n'akunyiiza naye jjukira nnyo biri nga tonneetegeerera mm. bye yakuyisaamu gwe okubeera kyoli